этот мир без тебя. Ты с ты, и я с я. Этот мир суеты, ты с ты мы есть мы. Ты, ты и ты, ты в моих глазах. Этот мир без тебя. Ты, ты и ты, ты в моих глазах. Только ты Это я Этот мир Без тебя Дольше ночи и дня Этот мир — веку тюрьмы Ты есть ты, мы есть мы Ты, ты и ты Ты в моих глазах Этот мир без тебя ты, ты и ты, ты в моих глазах, только ты, это я.